Харгелин Кернер, что в переводе с армянского значит «Здравствуйте, дорогие друзья!». Сегодня наш последний урок по знакомству с Proper, и речь пойдет о Proper Physgun Interaction. Данная entity задает дополнительные свойства физобъектам, которые может поднять гравипушка. Открываем свойства. Use Angles Then Carrying поворачивает ли модель заданным углом к нам к лицу. И я решил, что данная модель будет всегда повернута этой стороной кверху. Stick to Walls. Застревать ли модели в стенах, по примеру циркулярного диска из Half-Life. Great Blue Splatter. Создавать ли кровавые следы на объектах, в которые мы швыряем свою модель. Это свойство может не работать. Always break Then Launcher. Модель всегда будет взрываться при ее броске. Если у вас проблемы с этим свойством, не забудьте обратить свое внимание на настройки нашего Physics. Они могут конфликтовать. Create Paint Splatter – создавать ли следы краски на объектах, которые мы швыряем свою модель. Ну, по примеру, баночки из Half-Life 2. Implate Enemies. Имеется в виду убивать ли врагов с одного китка, броска. Spin on ledge. Будет ли вращаться наша модель во время ее броска? Случайные обороты, без них или по горизонтали? Ignite Nearby Enemies. Поджигать лих врагов, в которых брошена модель. Опять же смотрим свойства Proper Physics. Ну, вот вроде бы и все. Я бы хотел еще снять урок о Proper Body Group, но, судя по всему, данная entity не рабочая. Благодарю за внимание, за понимание, ставьте лайки, подписывайтесь. Аджох